Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos jogar Tekken 3. Então, sem enrolar, vamos pro jogo! vou jogar com a Lin Chao Yu. E o primeiro desafio é a Nina Williams. Round 1, fight! You win. Round two. Fight. E é isso aí, já vencemos uma. Vamos para o próximo. Horan. Round one, fight! You win. Round two, fight! You win. Horan, fora! E agora, Yoshimitsu! Round 1, fight! Toma, palhaço! E toma! round two. Fight! Beleza! You win! Vamos para o próximo! E agora, Ed! Vamos lá, garota! Mostre que você também manja dos Paranauê! Round 1 Fight! Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas e aos sábados. E às vezes no domingo. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. You win. Beleza. E agora, Jim! Round 1 Fight! Opa! Toma! You win! Round 2 Muito bem. E agora, lei. Vamos lá, garota, mostra o seu Kung Fu. Round 1. Fight! You win. Round two, fight! You win. Beleza. E agora, Ló. Round 1. Fight. Opa! miserável! You win. Round two. Fight. Toma! You win. É isso aí! Agora Paul Phoenix. Round 1. Fight! Вау! Опа! Ну да, Марина! You win. Round two. Опа! E agora, Heihashi! Round 1, fight! Ah, velho desgraçado! Sai pra lá! You win. Round 2. Fight! Yes! Toma, palhaço! You win! E agora, a batalha final! Ogre! Round 1. Fight! <laughs> Muito fácil. Ha, vou chamar isso de chefão final? Uh-oh. Round 2, tá fight! Solta ela, solta ela! Maldito! Ah, maldito! You lose. E é agora? Vamos lá que é pra decidir! Final round, fight! Miserável! Ah! Toma, palhaço! Volta pro covil de onde veio! You win! <laughs> É isso aí!